Trabalhou na responsa, não vem me tirar Se não paga minhas contas, filha da puta ah, ah, Filha da puta ah, ah. Amigo da onça, falhou na responsa Não vem me tirar, se não paga minhas contas Filha da puta ah, ah, Filha da puta ah, ah cara de croca, croca esse cara Me espera na esquina que eu te pego na faca DL desponta, 02 tá de intoco Os moleque é revolta e cê fica na bota Cê fica na bota, fica na bota Fica na bota, fica na bota Fica na bota, fica na bota Fica na bota menor tem sangue no olho Ó, oh, não vem me dar pala Nem me olha torto que os menor te joga na vala Amigo do Peter é Polite Vocês pra mim é só bala Bala, bala Vocês pra mim é só bala Mais um dia em BH Sinto cheiro de sangue no ar Dragões sobrevoam minha cidade com sede de sangue para saciar Mais um dia para se lutar Tenho mais raps para se gravar Tenho pupila para dilatar tem uma dama para repousar Tenho crush para meditar Tenho tudo que cê quer ter Tenho respeito e atitude Cê é hipócrita e sem proceder Tenho contas para pagar Ah, isso cê finge não ver Pra você é só capacete Pra dar pedrada, se proteger eu me perco nesses vícios, acertos e crases Carrego meu carme, em uma corda bamba Equilíbrio entre céu e inferno Moldado num campo de guerra, eu só jogo se for contra a Alemanha O topo é baixo demais, pra quem já nasceu no esgoto Mas eu quero grana, maneira me chamando de amor e dizendo que me ama uh, Rajada na cara dos falsos, um brinde aos nossos aliados Saúde pra nossa família que nunca falte mulher e baseada Quando as luzes apaga é foda, tendo que o caminho é escuridão Pior que acender um cigarro ao contrário é dever pra minha banca e pagar de otário Pau no cu desses cuzão Se acha o fodão ter herança de zumbi com os jebs afiaram tipo Mohamed Ali Então desce mais uma pra mim yeah, yeah. Coletando em SL, cortando cabeça Chapadão de Lincoln, forma destravado, tocando ferida Falando verdade, me esquivando dos e Minhas imaciladas sempre te espanta Cuspindo na cara desses tapipôs, tá uma vez nova era que só fuma couve que só fuma cove, que só fuma cove igreja vendendo verdade, parece que atira na salvação A ponta da baioneta afiada cheque mate Espera sua jogada sem tempo aparaçada Deixa os inimigos estáticos Deixa os inimigos táticos E chega na no flanco E chega na no flanco Chica, chica, chica, chica